בבוסטון, תלמיד למתמטיקה באוניברסיטה באנגליה, עבר לארצות הברית בשנת 1939, ובזמן השיעורים באוניברסיטה שמה, השתעשע עם רצועות נייר. רצועה ממש דומה לרצועה הזאת, אולי בלי הסמיילים והכוכבים והיונים, אה, אבל הוא התחיל לקפל. וכאשר הוא קיפל אותם, הוא גילה את העולם המופלא של הפלקסגונים. ואלו הם פלקסגונים, יש כאן flexagon אה, ריבועי, tetraflexagon, יש כאן flexagon משושה, יפהפה, אגב, זה ה flexagon הראשון שארתור סטון אה, גילה, trihexaflexagon, flexagon מעגלי, אתם יכולים לראות כל הזמן אה, צורות שונות, ועוד ועוד ועוד. המיוחד בפלקסגונים, שהם משטחים בעלי יותר מאשר שני צדדים, כן כן, בנייר רגיל, יש, בדף רגיל יש שני פנים, צד אחד והצד השני. בפלקסגונים יש יותר משתיים, פה למשל יש שלושה. בואו תלמדו יחד איתי איך מכינים את הפלקסגונים. ואל תשכחו, הקבצים נמצאים פה. אתם יכולים לקחת ולהכין בעצמכם כל מה שצריך, ספריים ונייר דלק. בהצלחה!